阿爷个一百零三岁人岁老母话：金山七同扁肥玉，佢哋搵得银子多，好冷嘢和噶。响中华民国八年初夏，扁肥玉返省城探亲，就俾佢个工人洪贵生乘机偷冷晒佢的首饰，同埋对钻石金耳环带冷拿成六百几咸笼。 后来捉到嗰只衰婆同桂生，果兜鬼佬法官又话证据不足，放生佢。中华民国十四年四月十日，礼拜五晚，金山出家机走去麻地花国，同班老死饮花酒，点冷知果兜各界冚家产拉车佬心怀不轨。 一个屈尾十斑马去佢个打鼓岭村李惠源屋企做世界，果时间屋得佢个妾侍女唔同埋班工人，好彩有条靓仔醒目由后门教脚，走去差馆，差佬开鬼枪打打个匪徒，十日后再拉够埋走拉咗嗰两兜匪徒，并起翻部分赃物。 阿爷个一百零三岁人岁老母话叻，即系金山七成日走去九龙城落善堂帮手的果报啦。